nous avons un candidat qui va nous aider. Ah. Ah. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous vous appelez comment Eh bien moi je me nomme au nom de Kanganga Ah Kanganga. Ok. Euh, dites-moi, vous êtes étudiant ici euh, au Révérend Kim Je suis étudiant ici euh, au sein de l'Université Révérend Kim. Ok, mais dites-moi, quelle, est votre faculté Je suis de la science informatique de informatique de gestion. Dites-moi un peu, euh, quelle est la fréquence par laquelle vous faites euh, le labo euh, informatique ah, Pour notre labo, on fréquente deux ou une fois par semaine. À des fois, ça me dérange lorsqu'il n'y a pas de courant, pas moyen d'accéder. Vous pouvez être là à l'intérieur, mais il n'y a pas de courant. il n'y a pas de courant, comment tu peux travailler Donc, à des fois, on est échoue, chaque jour, il n'y a pas de courant, moi aussi travailler. Dites-moi un peu, par, rapport au nombre de machines, est-ce que les machines sont-elles suffisantes pour euh, tout le, nombre d'étudiants que vous êtes dans, un auditoire Non, non, non, non. non. Pour euh, ce qui concerne le nombre, eh le parti de ces machines, c'est insuffisant. Vu qu'on utilise, vous verrez une personne, mais on utilise deux ou quatre machines, pardon, une machine pour deux ou quatre personnes. Donc cela veut dire qu'il y a l'insuffisance vous avez à peu près combien de machines dans votre salle de labo Dans notre salle, on peut avoir le 60 quelques machines. Mais d'autres machines comme au qui ça ne fonctionne pas. Donc, vous verrez que le fertif euh, qui fonctionne, peut-être 20 euh, ou 25 ou 30 comme ça. Et dans l'auditoire, vous êtes à combien L'auditoire, on à 100, etc. Okay. nombre de 100. Ok, beaucoup, euh, merci beaucoup monsieur d'avoir participé à notre sondage. Très ravi, merci